perkenalkan ini alat bubut membuat lahar di sini ya di Vega ZR buat kelahar pembuat kelaharnya ini alatnya buat sendiri selesai tinggal di bordo Tapi menggunakan bor duduk ya. Kalau bor yang biasa lumayan lama, tiga jam. Ya. Oke. Kayak gini. Kalau ini menggunakan as gigi SR. kalau yang ini sudah jadi standar ini sudah jadi iklim menggunakan remek nama LC kenapanya Sumatera Selatan Jumatan Airport terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi